Uma ah, boa tarde, sou Maurício Malcoca. Hoje vou fazer um vidinho, um vidinho aqui das variônicas. Que é um material que nós produz ele. E o Edson aqui que vai gravar. Então vamos... pegar as inteiras. Essa aqui são as variônicas material que nós fabricamos. E, e o pessoal que tiver interesse nesse tipo de material, a descrição está embaixo do vídeo. Essa aqui é são as variônicas modelo 2. Então a logo nós vamos falar com o outro modelo 3 também, que nós vamos apresentar junto. Elas têm a parte embaixo que é a câmera, que é com o rosto. Você pode pôr testemunho, pode pôr topázio, rubim, ouro para caçar ouro, diamante caçar diamante. E também pode ser usada por radiestesia. São todas de um material só, elas são todas feitas tudo que é o latão, que é o metal amarelo, ó, parecendo ouro. E não tem outro tipo de material nela, os rolamentos são tudo também amarelinho. E elas são especial para caçar ouro. E é mais usada com a radiestesia. Eu tenho meus vídeos aí, tenho feito os vídeos aí, então o pessoal tem, tem aí o pessoal pode ver como é que usa ela. Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Vamos ao vídeo. Vai de novo? O Edson está ali enchendo mais uma peneira. E aqui nós vamos mostrar um pouquinho aqui do rio, que ele desce para aqui abaixo. E tem um barranco ali, ó, um barranco onde desce uns cascais deles. Uma madeira caída. Então nós vamos mostrar um pouquinho aqui, ó. Nós fizemos ali um lanche, uma garrafinha de café. Aqui a água vem de cima, quando chove, ela joga areia aqui onde eu tô. Então aqui a areia grossa fica aqui, o cascai também tem nesses meios. O cascai mais pesado ele tá mais pro fundo. É os buracos. E ela divide só um tanto para longe e um pouco para cá. Um barulhinho de água. Uns cavaleiros passando lá em cima. o Edson. Bom, agora nós vamos ver o seu Edson aqui, que está com uma peneira cheia. Vamos ver. pouco de cima ali, que aí você tá batendo sombra. Hum, um pezinho bonito. Vai mostrando aí o dedo aí. Mais bonito. ano passado parece que o cascai que tava melhor não tava? Uhum. Uhum. Parece que esse ano afinou muito. Aqui, ó. banheiro. Muito bom. diamantino tá querendo sair da água não, hein? Tá meio complicado pra ele. Olha lá. Isso, tem que passar a mão do Se você não passar, olhar, você passa a mão 10 vezes pro riba dele. pedra é bonita. Se olhar de longe, parece que, pensa que até é um diamante, ó, tá até brilhando. Ai, ai. ferragem que não falta. Tá? Aí, o pessoal gosta de ver ferragem. Aí que é ferragem aí no meio, ó. Tem gente que gosta de ver ferragem. Não tem gosta de ver ferragem no meio de pedra. O Edson foi pegar mais uma peneira lá. E mas <clears throat> vai ser a última peneira. Hoje nós estávamos sem o detector iônico. Hoje tá difícil pegar um diamantinho. Hoje pegar é na raça. É na raça mesmo. Tem muita pedrinha. Você tem que analisar bem ela, porque às vezes você tem que pegar e olhar. crer, que Quebrando. Foi sendo um meteoritinho. Ai. É. Umas paisagens que é bonito. água caindo lá em cima. O Edson já está ajeitando ali a, a segunda peneira. Vamos ver se nós achamos mais um um chibiozinho, né? eu acho que um chibiozinho nós achou numa daquelas primeiras, rapaz. Eu acho que não foi muito em vão, não. O tamanho de gosto. Nossa, nada. Bekle. Yavaş. Никак пойдем на премьеру, ну. Vou mostrar a ferragem aqui, ó. Um bocado de ferragem. Hum, hum, Nossa, bonito, hein? Dá até o brilho do sol, mano. Isso é do sol. É, vamos virar ó. Vamos virar. Ah. Vamos aí ver o que, que tem de bom aí. Se for. Ah? Se for, tá chique, né? Olha aí, ó. Opa! <laughs> Pareceu o cascaibão, hein? Se for, né, tá chique. Olha aí. Hum? Ó. Parece que tem até um urubuzinho no pé dele. <laughs> Rapaz. Bonito, hein? Hum, deixa eu ver, né? que caindo, miudinho bonito. Os se você olhar nele assim, você quase confunde ele. Ó. Nós vamos encerrar esse vídeo, que já está ficando longo. E até o próximo. O Hélio está ali enchendo mais uma primeira. E aqui nós vamos mostrar um pouquinho aqui do rio, que ele desce para aqui abaixo. E tem um barranco ali, ó, um barranco onde desce uns cascais deles. Uma madeira caída. Então nós vamos mostrar um pouquinho aqui, ó. Nós fizemos ali um lanche, uma garrafinha de café. Aqui ó, a água vem de cima quando chove, ela joga areia aqui onde eu tô. Então aqui a areia grossa fica aqui, o cascai também tudo nesses meios. O cascai mais pesado ele tá mais pro fundo. É os buracos. E ela divide só um tanto para longe e um pouco para cá. Um barulhinho de água. Cavaleiro passando lá em cima. Ô Edson. Bom, agora nós vamos ver o seu Edson aqui, que está com uma peneira cheia. Vamos ver. um pouco de cima ali, que aí você tá batendo sombra. Um pezinho bonito. Vai mostrando aí no dedo aí. Faz bem bonito. No ano passado parece que o cascai que tava miúdo, não tava? Uhum. Hã? Uhum. Parece que esse ano afinou muito. Aqui, ó. Opa. Muito bom. É, mas hoje o diamantinho tá querendo sair da água não, hein? Tá meio complicado por ele. Olha lá. Então, se você não passar ou olhar, você passa a mão 10 vezes pro riba dele. Yeah. uma pedra bonita. Se olhar de longe, parece que, pensa que até é um diamante, está até brilhando. Ai, ai. Ferragem né, que não farta. Aí, o pessoal gosta de ver ferragem. Aí que é ferragem aí no meio. Ó. Né? Tem gente que gosta de ver ferragem. Não quem gosta de ver ferragem no meio de pedra. O resto foi pegar mais uma peneira lá. E mas <clears throat> vai ser a última peneira. Hoje nós estávamos sem o detector iônico. Hoje tá difícil pegar um diamantinho. Hoje pegar é na raça. É na raça mesmo. Tem muita pedrinha. Você tem que analisar bem ela aqui. Às vezes você tem que pegar e olhar. crer, olha. Quebrando. Parecendo um meteoritinho. Ai. É. Umas paisagens que é bonita. Água caindo lá em cima. O Ed já tá ajeitando ali a, a segunda peneira. Vamos ver se nós achamos mais um um chibiozinho, né? eu acho que um chibiozinho nós achou numa daquelas primeiras, rapaz. Eu acho que não foi muito em vão, não. O tamanho de voz. Olha como eu tô. Em Campo de andar Pinheiro de novo. mostrar a ferragem aqui, ó. Um bocado de ferragem. Mm-hmm. -hmm. hmm nossa, bonita, hein? Hum. Dá até o brilho do sol, mano. Isso é do sol. É, vamos virar Vamos virar. Vamos aí ver o que, que tem de bom aí. Se for. Ah? <laughs> Se for, tá chique, né? Olha aí, ó. Opa! Pareceu <laughs> cascaibão, hein? Se for, né, tá chique. Olha aí. Hum? Ó. Parece que tem até um urubuzinho no pé dele. <laughs> Rapaz. É. Bonito, hein? Hum, deixa eu ver, né? Tem muito cascaim miudinho bonito. Cascaim, se você olhar nele assim, você quase confunde ele. Ó. Nós vamos encerrar esse vídeo, que já está ficando longo. E até o próximo.